Felt, vai pro time dos caras lá, vai. Vai, caralho. Vem é que muda de time. Salva eles, Pulei. salva o time. Peraí, peraí, peraí, aí, pera Faz o gol aí, Atox. Deixa eu fazer, deixa eu fazer, vai, deixa eu fazer. Deixa eu fazer. Pô, meu gol é gordo. É, Bom dia! Vai tomar no cu! Acorda aí, Dan. Goleiro, nem é, goleiro. Atox, só na banheira. Tamo bem, viu? É, eu olhei pra sua mãe do lado. Tá. oh, <laughs> Nossa, eu te Nem fudendo. Boa, mano. <laughs> Ah, é isso, caralho. Pegou no pau do gol, cara. Seja Easy. humilhado aí, seu merda. Não, Ah, Ai, Pega o tiro aí também. Ô, Matheus, quer ficar no gol? Fica aí, então. Ui! Não, vejo, que paco! É do goleiro, é do goleiro, do goleiro, do goleiro, tá certo, tá certo. Tá o é. goleiro. Tô vendo confiança nisso não, hein. Baidu, Baidu, Baidu neles. Bora, velho. Ai, caralho, olha o Baidu, mano. Tá em choque. Baidu parou de funcionar. Que é a facada no cu desse terrorista aqui. Nossa. Aí, ó, ó, ó. Tá não, né? aqui uh. ah, tá muito baixo. Relaxa, relaxa, Ô, que aqui é a natureza. Você ajudar aqui na defesa, velho? Tá caralho, tá na frente, cara. Aí, Golaço. Ô, oh, espaço aí, ô filha da puta. Engraçado. Volta, volta, volta pra você, ó. Voltei pra você aí, ó. Olha a vaza, olha a vaza. Ah, tá, tá bom, muito barato ali. O que eu tenho que fazer? Só atacar, né? É, quando tiver, pula pra sua cabeça. Vai, um, dois, três aí. Você tem que tacar antes, você tá lagado. Eu tenho que pular? três aí. Ah, tá, entendi. Vai. Ó, é? deixa eu contar. Um, dois, três e... Vai. Calma, eu preciso dois, pular, velho. Tá em ah, cima tá. de mim já? É bem antes, né? É. Um, dois, três e. Não, ah, não. conta tá direito, né, porra? Um, dois, Vai. três e. Peraí, conta até um, dois, três, eu vou contar no dois. Um, dois, três. Calma aí, não! Calma aí, não, calma aí, não. aí, vai. Um. Não, vai, eu tô dois. Então, um, dois. mas cara, não tá certa nenhuma. Você tem que vir pulando, velho. tá mas ele tem que pegar o time fudido. Vem pulando, Felch. Eu só vi Foi. Sumiu! Foi. Você foi pra onde? Tá, vai. tipo, eu cheguei vai, até um, a metade, dois, mais ou menos. Cara, o bagulho foi muito rápido. Tá vendo antes da mal, mano. Vai, um, dois e vai. Foi. Ué? O que tá acontecendo? Tô entendendo esse mapa, velho. Cara, faz o seguinte, ó. Tenta, ó. Eu vou jogar você. Presta atenção, Feld, o que você vai fazer? Você vai, sub... você vai subir, você vai, tipo, voar tudo e vai voltar pra minha cabeça que eu já vou jogar outro, tá bom? Quê? É. Beleza. Tenta, beleza. vai. Você tem que tentar voltar pra minha cabeça. Mano, isso, pô. Mano, ele vai pegar uma velocidade muito velho. Ah, o outro subiu, velho. Logo lá. Ô, oh, Matheus tá cheio. Eu falei que. É- Desculpa! Oi? Saiu do game? Saí, tá saí. Tá vai. Agora foi, caralho. Tá, Aperta o botão aí. Bora. Ah, é. Ah, tá. Agora faz sentido. Nossa, foi de primeira, Pensei que é... o trouxa ficava. Deixa o Mateuzinho. Aqui é de né, mano? Tem que esperar o GB vir também. Caralho, que tem Atravessa aí, Matheus, cara. é, sobe aqui, vai. Pula. Sobe aqui, ó. Pula. Pula, Matheus. Sobe aí. Aí, aperta o botão aí. Como que eu Ah, pois. Vai você. tá bugado, mano. É só descer aqui? Tem que ver se não tem algum botão pra apertar aí. Aí. Ah, nossa, isso aqui é tenso, hein? Cara! Vem, aqui outro, velho. Nossa, mano, cheguei, cheguei lá Foi! Metade. Ai, quase. É. Tem que pular certo. Foi. Nossa, mano, faltou pouco, faltou Vai. pouco, faltou pouco. Foi. Ficou certinho, né? já, já, já. Deixa eu ficar bem na ponta aqui. É, mano, é. Tô travando. É, eu tô bem na ponta. Vai. Aí foi foi, agora foi. Nossa, Foi? Não. Não, não, eu, tá Ó, eu tô em primeiro na largada. Quer ver eu ficar em último em dois segundos? Sem bater aí, velho. tem uns caras aqui que eu nem sei quem é, velho. <laughs> ah, lascou. Aí, ó. Já tá, velho. <laughs> não alcança mais. Cadê os caras, velho? Tá vindo um bonde, hein? Tá vindo um bonde, hein? Ó, os caras bateram. Os caras tá vindo puto, velho. Eu não consigo, tô conseguindo entrar mais. Eita porra! <laughs> Nossa, três caras agora fora da pista, é isso? Que? Caralho! Que isso, cara? Vaza, vaza, vaza. Eita. Isso, bate nele. Nossa. Joga ele pra fora. Ai, que... Mano, você tá fudido, Vieira. Nossa. Nossa. fiz nada, velho. Eu tava passando do lado só. Você tá ver. fudido, Vieira. Nossa, um ah, já foi. Velho. Um já foi. Você, Phelps. Não foi, né, velho? Outro já foi também. Olha <laughs> o próximo aqui. Ah, ele brecou, filha da puta! Brecou? Ah, ele brecou, velho. O que, que esse cara aqui, Lotus, é o de vocês? Cara, usa essa palavra, velho. Ah lá, ele brecou de novo, velho. Que filho da puta, ele tá com medo, velho. Vai, cuzão. Vai, cuzão. Ah, velho. Olha lá, ele vai brincar, ó. Olha lá, olha lá que filho da puta, velho. Ele vai Tá com medo, velho. Tem que fuder, acabou, pô. Ah, velho. Ah, eu vou ficar em último, é claro que eu vou ficar em Eita porra! Caralho, tá uma guerra aqui, viu, bicho? Esse ah. aí tá difícil, hein? cara acha que ele vai passar assim, na facilidade. Opa, tá certinho aí, viu, amigão? Nossa, velho, eu tô muito longe atrás, velho. Beleza, Phelps. Mano, eu não sei nem quem é o Gustavo e quem é o Lotus. Eita é Gustavo, porra! Tá Gustavo, Eita caralho! Nossa, oh, clipa! Cagou demais! Cagou clipa! Pode clipar! <laughs> Porra. O cara até jurou da cabeça aqui, velho. Você é louco, pai. Só tá eu e o mano Gustavo aqui. <laughs> tá fudido. Vai passar não, parceiro. Vai passar não. Quantos... Tá acabando a corrida já. Tá desde ontem, assim. Por isso que a gente toda freava nessa merda. Faz aquela corrida lá com o caminhão. Nossa, cheguei no drift, cheguei no drift. Ai, peraí. Agora.